demonio. Ese soy yo, capaz de dominar el mundo. Que gusta mi figurita, pues a mí no. Eh, y ahora yo qué digo, eh, ¿por qué estoy pensando?